Γεια σας Ποντιοτιούμπερς, με φόντο το ηλιοβασίλεμα εδώ από το μπαλκόνι της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών θα μιλήσουμε για τον ήλιο, τον ήλον. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το ηλιοβασίλεμά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη από αυτό της Ίας της Σαντορίνη. Σήμερα έρθε το χαρτάκι μου γιατί μεγάλη κοπέλα είμαι και δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα, με συγχωρείτε. Ήλανα στην Ανατολή. Ο ήλιο από την Ανατολή. Εσέβαινα πάνω το ήλεν. Δηλαδή έπαθε ηλίαση η λεβασίλεμα, το ηλιοβασίλεμα, η λεχοταγμέντσα είναι η ηλιοφώτιστη, αυτή που έχει λαμπερό πρόσωπο, η λεξάψιμον είναι το λιοπύρι και αν θέλει έτσι να φλερτάρει ένα κορίτσι, μπορεί να το ονομάσει ηλοκόρασον, δηλαδή η πολύ όμορφη όπω ο ήλιο.